Platformy Obywatelskiej. No, pan Donald Tusk y, często podbiera, że tak powiem, dobre pomysły lewicy. do cza czasów wyborów y, kandydata na prezydenta jest jeszcze wiele. Mamy naprawdę bardzo dużo